Ola, son Gonzalo Hermo, son escritor e dou o meu apoio á campaña de micromecenado do, do Delas Fest. Eh, coido que é fundamental para Compostela que se manteña un festival destas características e este ano só será posible coa contribución de, de todos e todas. Píntame o Delas Fest.